nosotros estamos, la muerte no está Cuando la muerte está, nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real Cuando morimos, no sé si nos vamos Cuando nosotros estamos, la muerte no está Cuando la muerte está, nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real Cuando morimos, no sé si nos vamos O nos quedamos, el diablo se manifiesta A veces se ha hecho presente y la iglesia no lo niega Dice que es la mayor prueba de Dios y su soberanía soberana existencia Pero yo lo dudo, nadie ha venido a corroborarlo Estamos rodeados de reptilianos Nos miran a través de su ojo rasgado Con cara de no querer contarnos algo No debemos preocuparnos por la muerte Es algo que no duele y llega siempre Y ni te coja cuando a ti te toca Un año en la fosa se olvida la gente Me coge de la mano aunque no la vea Me susurra lo poquito que me queda Por las noches esas voces son tapones en mis orejas y por las mañanas sonrío como un loco con ojeras. Si el universo es infinito nadie lo creó, pero si es infinito no existe la nada. Sin nada hay un todo, el todo es Dios, pero Dios no puede hacer una circunferencia cuadrada. Tengo dos Illuminati llamando a mi puerta, tengo tres personas dentro de mi cabeza, tengo cuatro enfermedades que le afectan a ella y cinco doctores que quieren que me lo crea. Voy a bailar sin ropa con brujas en el bosque después de hacer conjuro en nombre de Satanás. No existe de vu, no me reencarnaré en otro hombre Cuando muera ya no existirá nada más El mundo es fruto de mi imaginación Y tú no me quieres puta, es una simulación Nada es real, por eso no tengo corazón Moriré, te fumarás, te daño mi justificación Cuando nosotros estamos, la muerte no está Cuando la muerte está, nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real Cuando morimos, no sé si nos vamos Cuando nosotros estamos, la muerte no está cuando la muerte está, nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real Cuando morimos, no sé si nos vamos Yo, la muerte está al teléfono O le contesto o le contesto Yo soy un ser benévolo Las fuerzas me controlan como droga fuera el cuerpo Obsesivo, impulsivo, excesivo Pero así me encuentro, no disfracen La mentira que es mentira desde que nace Conspiración, mi visión no puedo quitarla del porro parpe Ya vi el hacha, la muerte en las cartas Almas inocentes, vamos por parte las brujas ya tenían escoba y no les descoba a los de antes Esclavos son clavos que cuando quieres quitarlo por medio se parten Y por comparto sangre, tres pastos de sangre Un justiciero no es justo, es justo lo contrario Huerca la botella al aro y bebe del suelo Entiéndelo, no hay bozal por pensamiento uh, Hay moral sin sufrimiento Leyendo la Biblia el revés lo pude comprender Una partida pan sin miramiento. Ah. Llevo llevo la cantimplora agua bendita. No bebo pero fresco cuando veo labios secos que se irritan. Me huele a lepra, oro azteca. En esas manos bonitas son manos de tamiquita. Quiero ser polvo y entra en tu ojo. Cura tu trastorno, ese que arrastra. Porque lo arrastra te lleva de la nada al todo. Y eso cansa porque no avanza y la oscuridad te alcanza. Juntemos las palmas, convoquemos al karma. Y menos me la pela cuando no sabes pelarla. Cuando una cruz está la Así funciona la arma Cuando nosotros estamos la muerte no está Cuando la muerte está nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real Cuando morimos no sé si nos vamos Cuando nosotros estamos la muerte no está Cuando la muerte está nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real Cuando morimos no sé si nos vamos